Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Obliterador X! Hoje vamos continuar com Mr. Mosquito para Playstation 2. Se você perdeu a primeira parte, clique aqui no card e confira a playlist correspondente. Habitación de Rena. Rena desconfia muito de ti. Está armada com um spray de insecticida e para mais Inri tiene um matamosquitos eléctrico. Ten cuidado. ¡Oh! ¡Qué picor! ¿Estás bien? El pastel de patatas se ha estropeado. Lo siento. La cena se... <laughs> No te preocupes. Lo importante es que estés bien. Kenichi... ¿Qué es eso? Estás molestando a los vecinos. Contrólate. rompas el matamosquitos eléctrico, es nuevo. En serio. Ué, ¿tiene un lobo vivando? Es igual que su madre. Ah. ¿Canello? Muito bem, estamos aqui de volta ao quarto da Rena. E pelo visto ela quer brigar. Ah. Fase 6. Evite o matamosquito elétrico. Há dois pontos para sugar sangue. Um depósito extra. Primeiro, vamos apagar a luz. Por quê? Por quê? Não pagou a conta. <laughs> que é isso? E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então não esqueça do like! Agora o rádio! Quem te crees que eres? Um fantasma. Por quê? Por quê? Poltergeist. Não vejo nada encontraré! Ah, quer brigar? Quer brigar? Então vem, então vem! Punhetazo me... Ah! Patada ba... Patada rena! Ah, parece que vai ser páreo duro. Vamos experimentar agora o telefone. Olá? Muito bem! Sim? Ao ataque! Tá Sim? <laughs> ah? Sim? Ah, bem no pescoço! Sim? Opa! Batalha! Pesado! Aqui estou! Cuidado! Toma! Toma! Ah! Ah, por debaixo das pernas! E toma! Ouch! De novo! Ai! Olá! <laughs> Cada lugar perigoso. Sim? Sim? Opa! Batalha! visto! É, é me están muriendo, me están muriendo, me están muriendo. me Sai daí! Quem te crees que eres? Cuidado com o inseticida! Toma! Ah! Mais uma vez! Ai! Olá? Sim? De novo! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sim. Sim. Ah, errou de novo. Aí está. Aqui estou. Toma! Errou! Olé! no braço! Ah, errou! Ah, não! Quem te crees que eres? Sai, sai, sai! Insecticida! Errou! Nossa! Sai de mim! Vamos mudar de estratégia! Ah, por cima não tá dando certo. Ele tá por baixo agora. Potética criatura. Agora! Olé! Ah! Sai daí! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Opa, coração! Patada Olá? Vamos continuar o serviço. Sim? Sim? Sim? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Ah, moleque! É isso aí! A ver si cuidas tus cosas. <laughs> Esta es la habitación japonesa donde Kenichi se entretiene haciendo arreglos florales. Sospecha que las picaduras que le has hecho se debieron a una garrapata, así que ha rociado de insecticida las esteras del suelo. Te harás daño si te posas en las esteras. No hace falta recordarte que no puedes chupar sangre de los pies de Kenichi. Y una advertencia más. Aléjate de la corriente del aire acondicionado. ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando. Me pica todo. Tengo otra picadura. No deberías dedicarte a cosas peligrosas. ¿Mm? Los arreglos florales son el alma de Japón. ¿Qué te parece, Rena? ¿Te gustaría intentarlo? Ni hablar. Kenichi, he rociado de insecticida las esteras del tatami de la habitación japonesa. Mm. Eso impedirá que me piquen. Ya me siento mucho mejor. ¿Y <laughs> si es una garrapata? Vamos a acabar con la alegría. Sétima fase. Fique longe do tatame e das espirais. Há dois pontos para sugar sangue. Um depósito extra. Muito bem. Ah! Será assim? Nossa, já começou bem. <laughs> Que calor! Muito bem, depósito extra. Será assim? Oh! Hum. Que demônios ele está fazendo? Vamos! <laughs> Mm-hmm. outra vez. Bem! Toma! Toma! Opa, cuidado com a fumaça. mal. Vamos. Vamos. Muito bem, agora só falta o extra. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Ah, ah moleque! É isso aí! Opa! cuidado. Ayaka, la amiga de Rena, ha venido a pasar el rato a la habitación de Rena. Ayaka procede de una familia de clase alta, así que nunca le ha picado un mosquito. Está totalmente indefensa y deliciosa. ¡Opa! ¡Ah! Debe de ser Ayaka. No te pases por la casa vestido así, papá. Te encontrará irresistible. ¿En ah, qué me equivoqué? Y ahora Ayaka, amiga de Rena. ¡Oh, mola! Es la primera vez que veo tu habitación. Iré por algo de beber. Bien, te esperaré aquí. Fase 8. Há numerosos pontos para sugar sangue. Boa sorte. Dois depósitos extras. Ok, vamos lá. Muito bem, depósitos extras. Vamos lá. <laughs> Opa! <laughs> Errou! Chupa dessa. Saca só o andar da, da moça. Tchau! Se ha marchado? Uma de cada vez. Deixa a sobremesa pra depois. oh, <laughs> por que tarda tanto, Rena? <laughs> Um tanque extra. Pronto! Errou de novo! presa. ¡Renada! ¡Toma! ¿Me lo estaré imaginando? <laughs> Imaginação muito fértil. Quem sabe você faz um canal pro YouTube? Mm-hmm. ah, <laughs> que que é isso? Que droga é essa que ele injeta, velho? Rapaz. Por que tarda tanto, Rena? Opa, cuidado aí! Agora! Beleza! Opa, que foi? Tem mais? Ah, que sucede? Chupa dessa. Ih, ela perdeu os óculos. Ah, hum, mis gafas. <laughs> Por favor, não me julguem. Vamos lá. E agora? Picar aonde? Parece que é no rosto. Nossa, já pensou se erra e entra no olho? Errou! Que escapada! Chupa dessa! coração. Muito bem, vamos terminar o serviço.